Mein Name ist Luis Aguilar und ich arbeite seit 1996 als Spezialist für Bibelsäulenchirurgie. Nach meiner Facharztausbildung äh, für Traumatologie und orthopädische Chirurgie in Barcelona im Hospital del Mar verbrachte ich zwei Jahre in Deutschland an einem der weltweit renommiertesten Zentren für Bibelsäulenchirurgie der Werner Wicke Klinik in Bad Billingen, wo ich ein spezielles Training in Vibrationenchirurgischen Techniken erhielt. Nach meiner Rückkehr nach Barcelona gründete ich ein Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie, das ich gemeinsam mit meinen Kollegen und Wirbelsäulenchirurgen Dr. Pagot, Spezialist für Wirbelsäulendeformitäten, und Dr. Kremer, Spezialist für Mikrochirurgie des Wirbelsäule, leite. Meine Arbeit bringt mir große Befriedigung. Ich bin sehr eingebunden auf den gesamten Arbeitsfeld der Vibrationenchirurgie. Ich nehme an vielen wichtigen internationalen Symposien und Kongressen teil und bin Mitglied mehrerer nationale und internationale Vibrationengesellschaften. Das Schönste und Ausführendste für mich ist jedoch die Behandlung von Menschen, die an Vibrationenerkrankungen leiden und ihnen ihre verlorene Lebensqualität wiederzugeben. Ich habe das Privileg, bei meiner Arbeit die 19 und besten Technologien anwenden zu können, um meinen Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Die Zusammenarbeit mit BC ermöglicht mir, mit Leuten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Und ich bin stolz, gemeinsam mit exzellentem Team so vielen Menschen helfen zu können wieder ein glückliches und schmerzfreies Leben führen zu können. Can we help you? Busy. Improving quality of life.